Ninja Tagore. Nithai Gaur Hariva Hariva Hariva Gaur Hariva Nithai Gaur Hariva Hariva Hariva Nithai Gaur Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Hey and Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Nithai निधाय Hari हरि Hari हरि भाव हरि भाव निधाय घोर हरि भाव Premanande, Srila Prabhupada ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Samaveda Bhaktivinoda ki jai. Omagyantimirandasya gyana jana salakaya chaksu unmilitam yena tasmai shri gurave namaha nama om vishnu padaya krishna prasnaya bhutale shrimake bhakti vedanta swami tinamine namaste saraswati deve gauravani pracharine nirvisesa sunyavadi pastyatya desata जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरी गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे هري راما هري راما راما راما هري هري سيلا بروبادا كيجا سواغتام سوسواغتام Srimad Bhagavad Gita verse number 8 of chapter number 8. Abhyasa Yoga Yuktena gamina, Paramam Purusham Divyam Yati Partanuchintayan Yati व्यासयोगे योगयुक्तेन चेतसन्नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यासयोगयुक्तेन चैतसा परमं पुरुषो पुरुषं दिव्यम् याति पार्तानुचिन्तयन् Abhyasa Yoga. Yoga. By practice. Yuktena. Being engaged in meditation. Chaitasa. By the mind and intelligence. Na anya gamina without being deviated. Paramam, the Supreme. Purusham, personality of Godhead. Divyam, transcendental. Yati, one achieves. Partha, O son of Prita. O son of Prita. Prita, Prita. Anuchintayan, constantly thinking of. Is there anyone he- here who needs English? Anyone? You need English? कोई है जो हिंदी नहीं समझता है इंग्लिश चाहिए No, you have to ask in English or else they don't understand. <laughs> Is there anyone here who needs English? If not, he can do the whole reading. Otherwise, I will read it. You need English? Okay. Yeah? You understand Hindi? You if he understands Hindi, yeah, it's no problem. Hindi may, English nay, right? English made, Hindi nay. Which one? <laughs> Anybody cannot understand Hindi here. everybody understands Hindi, right? Okay, so you read. We'll save time. अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय हे पार्थ जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है तात्पर्य इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है भगवान के शब्द उच्चार अर्थात ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है पुरुषम का अर्थ भोक्ता है यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विविध स्वरूपों यथा नारायण वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण कृष्ण राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है योग अंतकरण के आत्मा का ध्यान है इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है मन चंचल है अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है हम्म। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे श्री चैतन्य मनोभीष्टम शलाकया चक्षु उन्मिलितं येन भूतले स्वयं रूपा कदम मयम ददाति स्वं पदान्तिकम् Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare So here Krishna gives the summary <coughs> after explaining the importance of put, fixing one's mind upon him तो यहाँ पे भगवान कृष्ण पहले बताते हैं कि मुझ पे मन केंद्रित करने का क्या महत्व है और यहाँ इस श्लोक में सारांश दे रहे हैं The mind is the center of the yoga system. योग पद्धति का जो केंद्र है वो है मन So yoga means to connect the mind. तो योग का अर्थ है मन को जोड़ना And one can connect the mind into different manifestations of different types of yoga. Mm -hmm. और योग के अलग अलग प्रकारों में अलग अलग भगवान के रूपों पे मन को स्थिर किया जा सकता है so the supreme yoga is being mentioned here. सबसे जो परम योग है वो यहाँ पे बताया गया है Fix your mind on Krishna. कृष्ण पे मन को केंद्रित करना सबसे श्रेष्ठ योग है कृष्ण says in the sixth chapter Bhagavad Gita, yoginam api sarvesham madgatendranath manaha stradavan bhajate yomam te me yuktatamo mataha. of all the yogis, after describing all of the different yoga systems, Krishna concludes that the Bhakti Yoga is the best of all yogis. Krishna Bhagavad Gita के छठे अध्याय में बताते हैं आखिरी श्लोक में कि अलग अलग प्रकार की योग पद्धतियों को बताने के बाद कहते हैं कि सारे योगियों में भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है There are many types of yogas. There is karma yoga, there is jnana yoga, raja yoga, and of course the eightfold mystic system of Astanga Yoga. बहुत प्रकार के योग हैं कर्म योग है ज्ञान योग है या राज योग है या फिर अष्टांग योग है But their goal, the actual goal of yoga is to fix the mind on the supreme personality of Godhead. लेकिन जो योग का वास्तविक उद्देश्य है वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पे मन को केंद्रित करना The mind is chanchula. मन तो चंचल है इट्स रेस्टलेस बहुत ही बेचैन है it has a tendency to go different places continuously इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि निरंतर अलग-अलग चीजों पे जाता रहता है the movements of the mind are constant मन का जो चाल है वो निरंतर चलती रहती है one can not even sit quietly for a few moments without the mind moving this way और दैट वे मन इधर उधर न जाए ऐसा हम कुछ क्षणों के लिए भी नहीं बैठ पाते हैं But yoga means to fix the mind on one on one point. लेकिन योग का उद्देश्य है कि मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना. In order to do that, there has to be a process by which the mind can be focused. तो यदि ऐसा हासिल करना है इस अवस्था को तो एक विधि होनी चाहिए जिससे मन को हम एकाग्र कर पाएं. And so, the mind doesn't want to focus. और बात है कि मन एकाग्र होना नहीं चाहता है The mind wants to do what it wants. मन वही करना चाहता है जो वो चाहता है When Krishna, when Krishna told Arjuna to control his mind, Arjuna responded, "You're asking me to control the mind. I think it's like controlling the wind." जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा मन को नियंत्रण करने के बारे में, तो अर्जुन ने कहा, "भगवान मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे हवा को नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं." He gave so many reasons why it's impossible to control the mind. arjun ne bahut karan diye ki man ko नियंत्रित karna asambhav kyon hai And then Krishna finally gave the answer. He said, actually, you have to practice. aur ant mein krishna ne iska uttar diya ki vastav mein aapko iske liye abhyas karte rehna padega And that practice means fixing your mind on me. aur wo abhyas hai ki man ko mere pe kendrit karo Now in this verse, Krishna is again making that same point. इस श्लोक में भी कृष्ण वही बात फिर से कह रहे हैं And he gives, the Shila Prabhupada explains how to fix the mind on Krishna. और फिर से Shila Prabhupada समझाते हैं कि कैसे मन को कृष्ण पे केंद्रित किया जाए We can't sit in the Himalayas, sitting in a, with a deer skin, you know, not eating, just practicing uh, the pranayama system. and focus the mind on the supreme it's not possible in this age is yug mein ye sambhav nahi hai ki himalaya chale jaye mrak charam pehen le kuch khaye nahi और तपस्या करें भगवान पर ध्यान करने का प्रयास करें ये हमारे लिए संभव नहीं है Only great yogis could do that in previous ages, but in this age, people are not qualified. महान योगी पिछले युगों में ऐसा कर पाते थे लेकिन इस युग में तो लोग इसके योग्य ही नहीं हैं When we try to meditate, we fall asleep. हम ध्यान लगाते हैं और समा- सो जाते हैं or <laughs> we think of everything else besides what we're supposed to think of. हम सब चीजें सोचते हैं जो सोचना चाहिए वही नहीं सोच पाते हैं बस Chanchala, it's, the mind keeps moving this way and that way. तो मन चंचल है इधर उधर भटकता ही रहता है But भटकता then ही there is an easy process for controlling the mind, लेकिन फिर एक तरफ एक सरल विधि है मन को नियंत्रित करने की And that's what's mentioned here. और वही विधि यहाँ पे बताई गई है is by chanting the holy Krishna, the holy name of the Lord. भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना There's one story. एक कहानी आती है One man he goes to a, a shop. एक व्यक्ति एक दुकान पे जाता है And he buys this very exotic looking ancient lamp. और एक प्राचीन बहुत ही अच्छा दिखने वाला एक लैंप वहां से खरीदता है and he sees on this very nice lamp देखता है कह रहे बहुत अच्छा लैंप मिल गया then when he is looking at it a genie pops out of the lamp और जब उस लैंप को देख रहा है तो उसमें से एक जिन्न निकल के आ जाता है बाहर and he said I am the genie of the lamp मतलब मैं हूं चिराग का जिन हूं you have to give me something to do और आई विल किल यू मुझे कुछ करने को दो वरना मैं आपको ही मार दूंगा so he's thinking what can i do now this man is a king तो वो सोचता है व्यक्ति क्या करूं क्या करूं लेकिन और ये बात है कि ये जो व्यक्ति है राजा है and so he tells him okay go wash all the windows in my kingdom बोले जाओ मेरे राज्य में जितनी खिड़कियां हैं ना सब धो दो so he comes back in a few moments everything is done give me something else कुछ क्षणों में जिन वापस आ जाता है बोले हो गया सब अब और कुछ बताइए आज्ञा दीजिए well count all the people in my kingdom बोले जाओ सारे लोगों को गिन के आओ हमारे राज्य में कितने लोग हैं comes back again I'm done here's the number give me something else or I'll kill you फिर थोड़ी देर में आता है बोले हाँ ये लो ये हो गई गिनती ये नंबर है अब कुछ और बताओ नहीं तो फिर मार दूंगा so he's running out of things to say तो राजा के पास चीजें कम पड़ रही हैं अब क्या बोलूं क्या बोलूं Then he tells the genie, all right, chant this mantra, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. तो राजा फिर बोलते हैं जिनको ठीक है ये हरे हरि नाम को जप करो And then he says, then the genie says, well, what is that? तो जिनी पूछता है ये हरि नाम क्या है He said, "This is something you can't count. Just keep chanting." बोले ये हरि नाम ऐसी चीज है जिसको आप गिन नहीं सकते हो बस करते रहो So now the genie is busy and the king is free. तो अब जिन हो गया व्यस्त और राजा हो गया free So the genie cannot stop because there's there's no end to chanting. तो अभी जिन तो रुक नहीं सकता कि जब का तो कोई अंत ही नहीं है So the mind is like this genie. तो मन हमारा जिन की तरह है. It's running this way and that way. इधर उधर भाग रहा है. Give me something to do. कि मुझे कुछ करने को दो. Give me something new to do. Give me something new to do. हाँ और मुझे कुछ नया नया कुछ करना है. But if we focus our mind on Krishna, then the mind becomes satisfied, and the soul becomes elevated. लेकिन यदि हम मन को कृष्ण पे केंद्रित करते हैं तो मन तो संतुष्ट हो जाएगा और आत्मा भी उत्थान को प्राप्त करेगी Now this practice is simple, but you have to practice it. तो ये अभ्यास तो सरल है लेकिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा Krishna's name is Krishna. Krishna का नाम है Krishna Krishna is no different than his name Krishna और अपने नाम में कोई अंतर नहीं है you see the beautiful deity Madan on the altar And the holy name of Madan is the same as Madan. There's no difference. जैसे हम दर्शन करते हैं मदन मोहन का विग्रह में तो मदन मोहन और उनका नाम उसमें कोई अंतर नहीं है just like if you chant Madan Mohan you remember Madan Mohan जैसे आप मदन मोहन ऐसा जप करते हैं कीर्तन करते हैं तो आप उनका स्मरण अपने आप आ जाता है simply all of the names of the Lord bring remembrance of the Lord. इसी प्रकार भगवान के जितने भी नाम हैं वो भगवान का स्मरण कराते हैं हमको. So when we chant Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama We can remember Krishna always. कोई हरि नाम का कीर्तन करता है तो इस प्रकार हम कृष्ण को निरंतर स्मरण कर सकते हैं you keep chanting you become more attracted to Krishna यदि आप जब जारी रखते हैं कीर्तन करते हैं तो आप कृष्ण के प्रति और आकर्षित होते चले जाते हैं तो ये जो कीर्तन है बहुत अच्छा है it brings you in contact with krishna कृष्ण के संपर्क में लाके खड़ा कर देता है आपको and just like when you come closer to the fire the the warmer you feel the closer you get तो जैसे अग्नि के पास हम जाते हैं उतना ही हमें उष्मा का अनुभव बढ़ता चला जाता है the more you chant the more you come closer to krishna जितना आप कीर्तन करेंगे उतना कृष्ण के पास और आते चले जाएंगे and what is the result और अंत में परिणाम क्या होगा you become free from all material distress आप सारे भौतिक दुखों से मुक्ति प्राप्त करेंगे you learn who is Krishna what is what is his nature what is his relationship आप सीखेंगे कृष्ण कौन है कृष्ण का स्वभाव क्या है कृष्ण से संबंध क्या है and you become happy. और आप खुश हो जाएंगे. Susukam. Susukham. Not sukham, but susukam. Not sukham ही नहीं बल्कि सुसुखम. Yeah. So this is the result of chanting. We become more and more connected with Krishna, and all the good qualities start to manifest. तो ये है कीर्तन का परिणाम हम कृष्ण से और अधिक जुड़ते चले जाएंगे और हमारे अंदर सारे अच्छे गुणों का प्राकट्य होगा Here's one story एक कहानी आती है It's a long story. लंबी कथा है Should I tell you the story? It's kind of long. बताएं आपको You have, ठीक है if you have time, I'll tell you. <laughs> समय है तो बताते हैं अभी okay. So this is from the Mahabharata. महाभारत से है ये After the battle of Kurukshetra, and when the Pandavas were victory, Yudhisthira took the throne. Now he was the emperor of the world. जब युद्ध हो गया पांडव विजयी हुए तो युधिष्ठिर सिंहासन पे बैठे अभी वो पूरे सम्राट हैं and so now he is thinking I have to do good to the citizens अब युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि अच्छा मुझे कुछ करना है नागरिकों के लिए because a real king a real leader his main concern is the welfare of the citizens क्योंकि जो अच्छा नेता है उसकी मुख्य चिंता यही है कि नागरिकों प्रजा की समृद्धि कैसे हो He sees the citizens as his own children. प्रजा को अपनी संतान के रूप में ही देखते हैं वो And therefore, he wants to give them whatever they need to be happy and to move forward in life. और इसलिए वो प्रजा को सब देना चाहते हैं जिससे वे प्रसन्न रहें और जीवन में आगे बढ़ें So Yudhisthira, he established a program that anyone who wants to see him, he can, they can come and he will give them time. ऋषि महाराज ने कार्यक्रम शुरू किया कि जो मिलना चाहता है वो आए और मैं अपना समय दूंगा उनसे मिलूंगा So he established Beam, his brother Beam, as the secretary. भीम को सचिव बना दिया इन सब मामलों के लिए So one man he comes. तो एक आदमी आता है मिलने I have to see Yudhishthir. युधिष्ठिर महाराज को Beam मिलना है Beam said, I think he's busy now. You can talk to me. भीमसेन ने कहा लग रहा है वो व्यस्त हैं आप मुझसे ही बात कर लीजिए The man said, okay. I decided to make a nice garden. तो व्यक्ति ने कहा ठीक है मैंने निर्णय किया है कि एक अच्छा बगीचा बनाना है मुझे I gathered so many nice flowers. अच्छे अच्छे फ्लावर फूल लगेंगे वहाँ Planted trees. पेड़ लगेंगे nice shrubbery. You know. अच्छे अच्छे स्ट्रॉबेरी अलग And I made this beautiful garden with so many different colored flowers, different fragrances. बहुत अलग अलग रंगों के फूल सुगंध आएगी उनमें से And after I was finished, I was so happy. और ये सब हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा But then I thought maybe I should protect the garden, so I decided to build a wall around the garden. तो फिर ये जब हो गया तो मैं सोचा कि अब मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए तो मैंने एक दीवार बनाने का निर्णय किया बगीचे के चारों As soon as I finished the wall, the wall started to attack the garden and destroy the garden. जैसे ही दीवार बना ली बगीचे के चारों ओर तो दीवार ने जो है बगीचे पे आक्रमण शुरू कर दिया और बगीचे को नष्ट करने लग गई I made the wall to protect the garden but the wall destroyed the garden. What दीवार is, What is that? दीवार बनाई थी बगीचे की रक्षा के लिए अब बगीचे को ही नष्ट कर रही है ये क्या हो रहा है So Beam said, I think you should go see Yudhisthira. Okay. So Beam ने कहा couldn't answer the question. Beam ने कहा मुझे लग रहा है आप युधिष्ठिर महाराज के पास जाइए उनसे ही पूछ लीजिए भीम उत्तर नहीं दे सके सेकेंड मैन कम्स दूसरा व्यक्ति आता है oh Bhima I saw something today I did something today I can understand I need some explanation तो बोलते हैं ओ भीम जी मैंने आज कुछ ऐसा किया है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हुआ मुझे कुछ समझना है Well, Yudhishthir is busy. Maybe you can ask me. भीम ने कहा युधिष्ठिर महाराज बिजी हैं मुझसे ही पूछ सकते हो Okay, I had this big pot of water. हाँ ठीक है मेरे एक बड़ा पानी का बर्तन है पूरा पानी लिया पूरा पानी भर दिया और पांच छोटे छोटे कप लिए फिर मैंने सोचा पांच कप फिर और पांच कप निकाल लिए उसमें से और सोचा पांच कप फिर से डाल देता हूँ उसी में सो तो फिर पांच जब उसमें डाल दिए लेकिन वो तो आधा ही भरा When I started, I had a full container. जब निकाले थे निकालने के पहले वो पूरा भरा हुआ था Filled the cups, put the cups back, and only had a half a container now. तो उसमें से पांच कप भर के वो खाली हुआ फिर पांच कप वापस डाले तो पूरा नहीं भरा वो आधा ही भरा समझ आ रहा है ना आपको I didn't spill any water. तो मैंने कोई पानी बीच में चुराया भी नहीं What's the explanation? तो इसको कैसे समझें Bhima sir I think you should go see Yudhishthira Bhima ने कहा मुझे लग रहा है आपको युधिष्ठिर महाराज के पास जाकर उनसे पूछ चाहिए ओके थर्ड मैन कम्स फिर तीसरा व्यक्ति आता है oh Bhima I saw something today oh can I understand अरे भीम आज कुछ ऐसा देख लिया समझ में नहीं आ रहा है I was walking along I saw this elephant a big elephant in, you know hasti मैं जा रहा था कहीं तो एक बड़ा हाथी दिखा And he was walking big, big elephant. बड़ा हाथी था. He's going right towards a big wall. एक बड़ी दीवार की ओर जा रहा था. Crashes in the wall. He crashes the wall. हाँ दीवार को तोड़ देता है. He breaks through the wall and he keeps walking. दीवार को तोड़ के आर पार आगे बढ़ता रहता है निकलते हुए. But he doesn't get all the way through because his little tail gets stuck. लेकिन वो दीवार तोड़ के पूरा नहीं निकल पाता क्योंकि उसकी पूंछ फंस जाती है. Big elephant crashes through the wall, but his ta- tail gets stuck. बड़ा हाथी दीवार तोड़ के तो हाथी निकल गया लेकिन पूंछ फंस गई What is that? क्या हुआ ऐसा क्यों हुआ Beam said, I, I, I- I don't know. You better go see Yudhisthira. भीम ने कहा मैं नहीं जानता अच्छा है युधिष्ठिर महाराज से ही पूछ लो आप Fourth man comes. फिर चौथा आदमी आता है He said, Hey, Beam, you know, I decided today to go someplace, yesterday actually, I decided yesterday to go someplace i never been before. तो बोले भीम अ, चौथा व्यक्ति बोलता है, मैंने निर्णय किया कल कल निर्णय किया कि ऐसी जगह जाऊं जहां पहले कभी नहीं गया हूं And uh, so I just picked one direction and I just started going in that direction, never been there before. तो एक दिशा पकड़ ली मैंने जिस दिशा में कभी नहीं गया था और उस दिशा में आगे ही बढ़ता जा रहा था and I was walking and walking and walking and walking and walking and walking and walking and walking तो मैं चल चल चल चल चलता ही जा रहा था and after some time I didn't know where I was तो फिर कुछ देर बाद समझ में नहीं आया मैं पहुंच कहां गया and then I, everything started to get dark और पूरा अंधेरा होने लग गया I saw all these rock formations everywhere और चारों तरफ देखा चट्टानों के अलग अलग चट्टाने चट्टाने दिख रही and it was all dark shadows and mountains and rocks और काली काली छाया चट्टाने पर्वत ऐसे दिख रहे हैं then I looked everywhere that's all I saw darkness shadows and rocks चारों तरफ देखा बस अंधेरा है छाया है चट्टाने हैं I got real scared मैं बहुत डर गया I didn't know what to do पता नहीं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है so I thought I better get out of here yeah I better leave. मुझे लगा मैं यहाँ से निकल जाता हूँ So I started to run. तो मैं दौड़ने लगा And then when I was running, I looked down. जब दौड़ रहा था तो मैंने देखा नीचे And there was this one little green creeper growing out of the ground amongst all the rocks. सारी चट्टानों के बीच में से एक लता निकल रही है हरी लता So I pulled the green creeper. तो उस लता को मैंने पकड़ के बाहर खींचा just to see what it was देखने के लिए कि है क्या ये as soon as I did that all the rocks were gone the mountains were gone the sunshine the sun came out and everything was nice जैसे ही उसको खींचा मैंने सारे अंधेरा चला गया सूर्य प्रकाशित हो गया चट्टाने वगैरह छाया सब गायब सो व्हाट इज दैट ये क्या है Beam said, "I think you go. You should go. You see, you there." भीम ने कहा कि मुझे लग रहा है आपको युधिष्ठिर महाराज के पास जाना चाहिए So now Bhima, he comes inside the office where yudhishthir is. And yudhishthir is there and there's nobody else there. अब भीम कार्यालय में आते हैं yudhishthir maharaj जहाँ बैठे हैं yudhishthir ही हैं और कोई नहीं है वहाँ पे उस समय So Bhima says, did you see those four men? तो भीम ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज जी चार आदमी देखा आपने उनको I didn't see any four man Yudhishthira Maharaj Oh, those four Yudhishthira Maharaj ने कहा अरे मैंने चार आदमी नहीं देखे अच्छा वो चार आदमी दे represent कलयुग अरे वो चार आदमी कलयुग के प्रतिनिधित्व करते हैं Krishna will very soon leave the planet, and Kali Yuga will come. कृष्ण बहुत जल्दी संसार छोड़ के चले जाएंगे और कलयुग आ जाएगा Can you explain their stories? क्या इन कहानियों को आप समझा सकते हैं Yeah. Be- Yudhisthira says, yeah, the first man with the garden and the wall. The garden represents the citizens, and the wall represents the government. So the citizens will elect the government to protect them, but the government will destroy the citizens. तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला हाँ समझा सकता हूँ जो पहला जो व्यक्ति है वो है कि जो बगीचा है वो है प्रजा और जो दीवार है बनाई है सुरक्षा के लिए वो है सरकार तो दीवार बनाई है सुरक्षा के लिए लेकिन वो दीवार यानी सरकार ही प्रजा को धीरे धीरे नष्ट कर देगी तो हाँ। पहला ये है कलयुग Yuga. ये है कलयुग The second man with the bucket and the, the, the five cups. दूसरा जो आदमी है जो एक बाल्टी है और पांच कप हैं Yudhisthira, this is very sad. युधिष्ठिर ने कहा ये बहुत ही दुख की बात है Parents and teachers and superiors will give so much time and energy to help their children, but the children will not appreciate their parents. माता पिता वरिष्ठ या शिक्षक बहुत समय देंगे अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए और लेकिन बच्चे जो हैं उनकी उस महत्व को समझ नहीं पाएंगे you start with a full bucket and you only get half back <laughs> children will not appreciate their parents this is kali yuga लेंगे तो वो पूरा बाल्टी उनको देंगे लेकिन वो पांचों मिलके भी उस बाल्टी को पूरा नहीं कर पाएंगे उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे ये कलयुग का प्रभाव है third man the the elephant and the wall. तीसरा आदमी था हाथी और दीवार के बारे में If you got money, you get justice. पैसा है आपके पास तो न्याय आपका है No money, no justice. <laughs> पैसा नहीं तो न्याय भी नहीं The tail represents the poor man. पूंछ बताती है गरीब आदमी The elephant represents the rich man. He can go anywhere and he can pay his way. Because as long as he has money, he can do anything. But poor men, because they have no money, even if they're innocent, they still are punished. तो जो हाथी जो है वो अमीर आदमी का प्रतिनिधित्व करता है वो अपने रास्ते खुद बना लेगा जब तक उसके पास पैसा है और गरीब आदमी पूंछ है वो फंस जाएगा और इस प्रकार से कष्ट भोगेगा So the last man with the rocks and the green creeper, आखिरी जो व्यक्ति है वो चट्टाने और वो हरिलता का Kaler doshanidhi rajan astiyako mahagun kirtana eva krishnasya mukta sangam param bhajan. In this age of Kali, there is an ocean of faults, so many problems, this problem, that problems. Every day is a new problem. You solve one problem, two more problems come. Kali Yuga. श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है कलेर्दोषनिधे राजन अस्थि एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजित तो कलयुग जो है ये दोषों का महासागर है हर दिन कोई ना कोई समस्या है समस्या नई नई समस्या है ये समस्या वो समस्या so the rocks, the darkness, all of that represents the difficulties in Kali Yuga. तो जो चट्टाने हैं और जो अंधकार है ये सब बताते हैं कलयुग की समस्याएं That little green creeper, that's the holy name. और जो हरी लता है वो है हरी नाम रीवो It brings the sunshine of Krishna into the lives of those who chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो जो हरि नाम का जप करते हैं उनमें कृष्ण प्रकट होते हैं उनके लिए सूर्य का प्रकाश जिस तरह प्रकट होता है So Krishna says, Manmana Bhava Mad Bhakto Mamyaji Mam Naraskuru. Always think of me, become my devotee. You can do your worship, worship me, and offer your respects, dandavats to me. So Krishna भगवगीता में कहते Mera Chintan Karo, Mere Bhakta Bano, Or Meri Puja Karo, Or करो Namaskar Karo. And this is the formula in this age for becoming Krishna conscious. और यही सूत्र है इस युग में कृष्ण भावना भावित बनने का well, महाप्रभु has made it easy. महाप्रभु ने इसे बहुत सरल बना दिया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलम नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा that chanting the holy names chanting the holy names chanting the holy names Nasteva, Nastieva, Nastieva, no other way, no other way, no other way. Three times it mentions. केवल इस कलयुग में हरिनाम ही एकमात्र उपाय है हरिनाम ही एकमात्र उपाय है हरिनाम ही एकमात्र उपाय है और कोई गति नहीं है कोई गति नहीं कोई गति नहीं तीन बार ऐसा बताया है When you say something three times, it has a special emphasis. जब किसी को तीन बार कहते हैं मतलब उस पर हम जोर दे रहे हैं Just like if I say, do this. जैसे मैं आपको कहूं ये करो डू दिस करो डू दिस करो the third time you make it makes the point you know it's like three times means don't do anything else but this जब तीन बार कह दिया मतलब थोड़ा जोर दे कह रहे हैं कि और कुछ मत करो पहले इसको करो हरे कृष्ण हरे नाम हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए this is the this is the simple, most direct formula. And take Krishna prasad and read nice books and meet nice people. When you feel happy, dance. तो <laughs> ये बहुत ही सरल तरीका है और प्रभावशाली तरीका है The Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Karuna Avatar, Sarosiromani Kevalaya Nanda Kanda, he's made the process so nice. <laughs> Just chant Hare Krishna. <laughs> कीर्तन कीजिए प्रसाद लीजिए अच्छे लोगों से मिलिए नाचिए महाप्रभु हैं परम करुण में अवतार उन्होंने विधियों को इतना सरल बना दिया है And by doing that, as we mentioned, we fix the mind on Krishna. Here, there's a nice example giving here, just like the caterpillar thinks of the butterfly in the last part of the life, and then he becomes a butterfly in his next life. तो ये जो बहुत ही सरल विधि है और जैसा हमने बताया इससे हम कृष्ण पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं यहाँ तितली का उदाहरण दिया है जो जीवन भर सोचता है कि मुझे तितली बनना है जो कीड़े का और अंत में वो तितली बन जाता है उसी तो इसी प्रकार हम भी कृष्ण का चिंतन करेंगे कृष्ण की सेवा करेंगे जीवन के अंत में कृष्ण के पास चले जाएंगे We have so many things to do. करने के लिए कितनी चीजें हैं हमारे पास What that's important but most important is our relationship with Krishna because only that will give us happiness satisfaction and freedom from all material suffering हो सकता है वो चीज़ें महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा संबंध कृष्ण के साथ क्योंकि वही हमें संतुष्टि देगा प्रसन्नता देगा और सारे कष्टों से मुक्ति प्रदान करेगा So you might say, well, we have so many, we have work to do, we have our family, so how can we think of Krishna all the time? तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास काम बहुत है परिवार है कैसे कृष्ण का चिंतन हमेशा कर पाएंगे in Bengal they have a saying हते कोरो काजे मुकी बोलो हरि बंगाल में बंगाल में कहावत है हाथ है करो काजे मुखे बोलो हरी हाथ में काम और मुंह में नाम हते करो काजे मुके बोलो हरि काम कीजिए और मुंह में नाम लीजिए यू कैन चैंट हरि बोलिए you can chant walking you can chant chant talking you can chant you can chant when you when you are fighting with your husband और wife you can chant you can chant all the चलते हुए बात करते हुए पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं सब जगह हरी नाम ले सकते हैं <laughs> Krishna's name is readily available. कृष्ण का नाम हमेशा उपलब्ध है So the scriptures conclude that the essence of all spiritual practice is Harinam Ke Sankirtan, chanting the holy names of the Lord. That is, शास्त्र that is the highest form of meditation in this age and the most complete and perfect way to realize our relationship with Krishna. शास्त्रीय सिद्धांत देते हैं कि सारे शास्त्रों का सार है कि हरिनाम सबसे श्रेष्ठ विधि है और सबसे सरल विधि है इसमें भगवान से संबंध स्थापित करने की So as Krishna tells us in so many ways, just think of me. Ultimately, he also explains how to do it. Chant my holy name. तो कृष्ण कई बार हमें बताते हैं कि हमेशा मेरा चिंतन करो और अंत में समझाते हैं कि कैसे करना है सिर्फ मेरे नाम का कीर्तन करके हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रश्न कोई प्रश्न है तो हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं हरे कृष्णा महाराज दंडवत प्रणाम thank you so much wonderful class Maharaj मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए तो क्या ऐसी भी कोई स्टेज होगी जब हम मन को फोर्सफुली ना लगा करके ऑटोमेटिकली आए और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हरे कृष्ण Well, the process of bhakti has different stages. हाँ भक्ति की ये जो विधि है इसकी अलग अलग इस अवस्थाएं हैं अदास्ट्रारा सारु संग भंचन क्रिया नाट्य निवृत्ति nishtha ruchi asakti bhava and prema nine stages of bhakti नौ सीढ़ियां हैं नौ सोपान हैं भक्ति में so on the fifth stage which is nishtha nishtha means फिक्स्ड पांचवी जो सीढ़ी है वो है निष्ठा निष्ठा मतलब हम उसमें दृढ़ से दृढ़ता से स्थापित हैं by practising Krishna consciousness under the guidance of the spiritual master one becomes free from all the obstacles in that we can that we face in devotional life आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण कृष्णवान अभ्यास करने से व्यक्ति उन सारी समस्याओं से मुक्त होता है जो भक्ति में जीवन में आती हैं These obstacles are called anarthas. ये जो रुकावटें आती हैं इन्हें कहते हैं अनर्थ. Artha means auspicious, wanted. Anartha means inauspicious. अर्थ मतलब शुभ और अनर्थ मतलब जो अशुभ वस्तुएं हैं हृदय में as we get rid of the anarthas then it becomes easy to focus the mind naturally जैसे जैसे अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे तो ये आसान हो जाएगा कि मन को हम स्वतः चिंतन में लगा पाए भगवान as long as the is still there there is that force you have to force it जब तक अनर्थ है हृदय में मन में तब तक हमको बल लगाना पड़ेगा कृष्ण चिंतन करने के लिए it's like when you fighting a war because you are fighting it's a very forceful activity ये ऐसा है कि जैसे युद्ध कर रहे हैं क्योंकि आप युद्ध जब कर रहे हैं तो फिर उसमें तो बल लगाना ही पड़ेगा But when there's no war, then everything becomes natural or easy. <laughs> लेकिन जब युद्ध नहीं है तो सब कुछ बहुत आसान है स्वाभाविक बन जाता है so this fighting is to remove these blocks that are that are causing our mind to we have to force to think of Krishna because of these blocks are coming are attacking our mind. तो युद्ध इसलिए करना है कि जो रुकावटें हैं इनको हटाना है है ना इनके कारण जो है हमारा मन बाधित हो जा रहा है कृष्ण चिंतन में The Lord Chaitanya gave the easy formula. चैतन्य महाप्रभु ने सरल सूत्र दिया है Chunadapi sanijena tayori vasuhishnuna amanina amanadena kirtaniya sada sada hari that practicing humility, tolerance, pridelessness, respect for other living entities, one can come to the platform of chanting always तो ये जो श्लोक है शिक्षाष्टकम का कि हमेशा विनम्र रहना सहिष्णु रहना अहंकार की भावना से रहित होकर हमेशा दूसरों को मान देना ऐसी चेतना में व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है So we have to reduce our material character and wake awaken our spiritual character. तो जो हमारा भौतिक चरित्र है उसको हमें दूर करना है और आध्यात्मिक जो स्वभाव है उसको जागृत करते जाना है And that verse by Mahaprabhu, Trinadapi Sunichena, is the way to awaken your spiritual character. तो ये जो श्लोक है त्रिनादापि सुनिचेना ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम आध्यात्मिक चरित्र को जागृत कर सकते हैं Then the mind will more be more naturally attracted to chanting. तब मन स्वभावतः हरिनाम करने के प्रति आकर्षित होगा So it's a process. तो ये विधि है Anything else? Any other questions? किसी को प्रश्न है? Oh, okay. Over there. Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम one man, one lady, then one man, then one lady, one man. This is this is new age, you know. One man, one lady, one man. Okay. Hare Krishna Maharaj, my question is uh, that you have said we can chant Krishna's name everywhere and always, uh, so uh, while doing any work also. so. my question is, isn't there any offense while doing inattentive chantings of my name? Well, when you're chanting, you're, Yeah, he has to repeat the question. Mm-hmm. प्रश्न ये है कि आपने कहा कि हरिनाम का हम कीर्तन हमेशा कर सकते हैं कहीं भी कर सकते हैं तो क्योंकि अपराध नहीं होते जब हम ध्यानपूर्वक जब नहीं करते हैं तो ये प्रश्न गुड क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है when we're chanting, like doing our japa, then we have to make sure we chant attentively. जब हम हरिनाम कर रहे हैं या जप कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा हम सावधानी पूर्वक करें So if we don't chant attentively then we can also commit offenses there. सावधान पूर्वक नहीं करेंगे तो अपराध हमारे हो सकते हैं Which is called offense of inattention. जिसे कहा जाता है अपराध पूर्ण जप या ध्यान पूर्ण जप न करना But the instruction is to remember Krishna always. लेकिन उपदेश तो यही है कि हमेशा कृष्ण का चिंतन करना है That means throughout the day. इसका मतलब पूरे दिन So we're doing other things. जब हम दूसरे काम कर रहे हैं So we can also chant while we're doing other things. तब भी हम हरिनाम कीर्तन करते रह सकते हैं Obviously, it won't be as attentive as when we do our japa. निश्चित रूप से उतना ध्यान तो नहीं रहेगा उस समय जब जप करते वक्त ध्यान जितना रहता है लेकिन उस समय अपराध का विचार नहीं होता जब दूसरा काम करते हुए हरिनाम कर रहे हैं लेकिन जब हरिनाम करने के लिए बैठे हैं तब तो ध्यान पूर्वक जब करना ही है तो जो आधारभूत सिद्धांत वो ये है कि हमेशा कृष्ण का चिंतन करें so we're doing other things so we can also remember krishna तो हम बाकी चीजें कर रहे हैं उस समय भी जब करके कीर्तन करके भगवान को स्मरण कर सकते you have to think of something so why not think of krishna तो क्यों तो सोचना ही पड़ेगा तो क्यों ना कृष्ण के बारे में सोचें the mind cannot be vacant मन तो रिक्त तो रह नहीं पाएगा Okay. Is that okay? Thank you. Yes, question here. Mm हरे कृष्णा प्रभु जी बहुत प्रणाम प्रभु जी आपको प्रभुपाद जी से साक्षात मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था uh, यदि आप uh, साक्षात प्रभुपाद जी से मिल पाए तो मैं जानना चाहता हूँ आप पहली मुलाकात में आप प्रभुपाद जी से कैसे इंस्पायर हुए और ये पहली मुलाकात के बारे में कुछ पता Hare Krishna madam First meeting with Prabhupada. Srila Prabhupada se pehli mulaqat. I was in New Vrindavan, West Virginia. Mm, मैं न्यू वृंदावन में था new Vrindavan West Virginia America में 1974. 1974 Prabhupada came, तो शिल प्रभुपाद वहाँ पे आए and I saw him, और मैंने शिल प्रभुपाद जी के दर्शन किए but I didn't talk to him. <laughs> लेकिन मैंने बातचीत नहीं कर पाया so so क्योंकि प्रभुपा जी बहुत सारी सेवाओं में लगे थे और बहुत सारे भक्त उनके आसपास थे so लेकिन पहली बार था जब मैंने उनके दर्शन किए थे in 1975 फिर उन्नीस पचहत्तर में फिर से उनको दर्शन किए न्यूयॉर्क में And that time uh, we were on a morning walk with Prabhupada. उस समय हम प्रातःकालीन भ्रमण पे जा रहे थे प्रभुपाद जी के साथ there were many devotees. उस समय बहुत सारे भक्त थे I was just one little devotee there. मैं वहां पे एक छोटा सा भक्त था उस समय I was walking way in the back. Only the senior devotees could go near Prabhupada. मैं पीछे चल रहा था सिर्फ वरिष्ठ भक्ति प्रभुपाद के आसपास जा पा रहे जा सकते so we were walking in one park in New York called Central Park. तो न्यूयॉर्क में एक सेंट्रल पार्क है उसमें हम चल रहे थे big park drive through the park also तो बड़ा बहुत बड़ा पार्क है जिसमें रोड बने हुए हैं कारें भी आती जाती हैं पार्क में and so proper was he he stopped the walk and he turned and looked at all of the roadies and he said The man is running on four wheels and the dog is running on four legs. What's the difference? तो प्रभुपाद जी भ्रमण रोक के भक्तों की ओर मुड़े और देखा कि कारों की ओर देखते हुए बोले जो व्यक्ति है वो दौड़ रहा है चार पहियों में गाड़ी पे और कुत्ता दौड़ रहा है चार पैरों पे दोनों में क्या अंतर है And nobody could answer. हर कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया And then Prabhupada answered it. प्रभुपाद ने ही फिर उत्तर दिया He said, There's no difference. प्रभुपाद ने कहा कोई अंतर ही नहीं है The dog, the man is running for sense gratification. The dog is running for sense gratification. The business is the same. कुत्ता दौड़ रहा है इंद्र तृप्ति के लिए और मनुष्य भी दौड़ रहा है इंद्र तृप्ति के लिए तो दोनों में कोई अंतर कहाँ है फिर So what he was saying is that if the human beings have the same desires the dog, they're no better than the dog. to प्रभुपाद ji kya kehna cha rahe the ki hamari इच्छाएं yadi pashu yani kutte ki ichhaon ki tarah hi hain to fir hum usse shreshth to है hi nahi Sense gratification is available in all species of life. indra तृप्ति to जीवन की सारी योनियों में प्राप्त है सभी योनियों में but only in human life can one use their better intelligence to understand how to get out of this cycle of birth and death. लेकिन मनुष्य योनि में हम उच्च बुद्धि का उपयोग करके ये विचार कर सकते हैं कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है No other life can do that, only human life. और किसी जीवन में संभव नहीं केवल मनुष्य जीवन में ही निकल सकते हैं आप So one who wastes human life and acts just like the animals, although it looks different, it's the same. तो यदि कोई मनुष्य जीवन को नष्ट करता है और पशु की तरह आचरण करता है हम्म। तो भले ही देखने में लगे यहाँ अलग है ये लेकिन वो है पशु की तरह ही ठीक है समझ गए आप ठीक है ठीक है For the for the Bengalis ठीक है <laughs> Preston, any more questions? You have one. Okay. He has a question. The question is, why do I have to translate now? <laughs> um, There's a question in the back there. Yeah, you can ask first, then he can go. My question is, uh, thank you for explaining so nicely. My question is that we hear about uh, this uh, uh, every class, but especially uh, like sense gratification is poison and Krishna consciousness is nectar. But still, due to since long time practicing this same thing, sense gratification in different lives, it is becomes very difficult even after hearing to restrain ourselves when the allurement come. So uh, and then we may feel guilty about it and we have a setback in Krishna consciousness and we try to come forward, but it's still uh, it happens again. So, uh, yeah. how to curb this tendency? तो प्रश्न ये है कि जैसे हम बार बार लगभग हर क्लास में सुनते हैं कि इंद्रिय तृप्ति है विष की तरह और कृष्ण भवन अमृत है अमृत की तरह लेकिन फिर भी चूंकि कई जन्मों का अभ्यास है तो हम जब प्रलोभन आते हैं तो हम गलतियां कर देते हैं बाद में हमें दुख का अनुभव होता है लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने का लेकिन ऐसा चलता रहता है कई बार तो कैसे इन प्रवृत्तियों से ऊपर उठें Well, it's cool. We're, we're conditioned souls. That means we have a certain tendency to act in a certain way due to our association with material energy. तो जब हम बद्ध जीव होते हैं तो हमारी एक प्रवृत्ति होती है एक एक तरीके से हम कार्य करते हैं क्योंकि भौतिक शक्ति का प्रभाव है हमारे ऊपर और ये जो भद्द जो स्वभाव बना है ये जन्म जन्मांतर में बना है So life after life, we are taking bodies and acting in a materialistic way. जन्म जन्मांतर से हम अलग अलग शरीरों में भौतिक स्तर पे ही कार्य करते रहे हैं So we develop a very strong tendency towards the material energy. तो भौतिक शक्ति के प्रति हमारी एक मजबूत प्रवृत्ति बनी हुई है so और फिर हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ते हैं और हमको परिवर्तन लाना है अब But it doesn't change right away. <laughs> लेकिन रातों रात तो परिवर्तन आएगा नहीं because of the long term I use that long term association with material energy क्योंकि लंबे समय से इस भौतिक शक्ति से हमारा जुड़ाव और बना रहा है लंबे समय से सो इट टेक्स टाइम तो उसमें कुछ समय लगेगा परिवर्तन लाने में so sometimes we fall down and when we get back up कभी-कभी हम गिर जाते हैं और फिर हम खड़े होते हैं every time you fall down get up again जब भी oh. आपके साथ कभी आप गिरें भक्ति में तो फिर खड़े हो जाइए डोंट स्टे डाउन गिरे मत रहिए It's third class to fall down, it's first class to get back up. गिरना थर्ड क्लास है लेकिन फिर से खड़े हो जाना फर्स्ट क्लास है And Srila Prabhupada said, Krishna consciousness is simply practice. और शिल प्रभुपाद ने कहा कृष्ण भावना मृत क्या है सिर्फ अभ्यास करते रहना है And for some, the practice is quick, and some it takes more time. तो कुछ लोगों के लिए ये अभ्यास जल्दी जल्दी हो जाता है कुछ के लिए समय भी लगता है But if you stay with the process, you're guaranteed to get success by Krishna's mercy. लेकिन यदि आप विधि का पालन करते रहेंगे तो इसकी गारंटी है कृष्ण की कृपा से आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी So when you fall down or you make a mistake, you learn and from your learning you avoid that next time. तो जब आप इस तरह कभी हमारा गिरते हैं हम गलती करते हैं तो उससे हम सीखें और अगली बार उस गलती को ना दोहराएं ऐसा so we still have some material habits. अभी भी हमारी भौतिक आदतें हैं कुछ कुछ we have to replace material habits with spiritual habits. उन भौतिक आदतों को हमें आध्यात्मिक आदतों से बदलना होगा It's very practical. और ये बहुत ही व्यवहारिक भी है yeah. So you want to sing, sing Krishna's name. जैसे व्यवहार कैसे है आप गाना चाहते हैं तो कृष्ण के नामों का कीर्तन कीजिए नाचना है तो डिस्कोथेक में नहीं जाइए मंदिर में आइए You want to eat? Don't go to restaurant. Get Krishna prasadam. खाना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट मत जाइए कृष्ण प्रसाद का आस्वादन कीजिए You want to read? Don't read books about love in the material world. read about Krishna. पुस्तकें पढ़ना पसंद है तो भौतिक प्रेम व्यवहार की पुस्तकें न पढ़ के कृष्ण के बारे में पढ़िए You want to associate? Don't associate with material people. Associate with devotees. आपको संग करना अच्छा लगता है तो भौतिक लोगों का संग मत कीजिए भक्तों का संग कीजिए उनके साथ रहिए Whatever we do, we just connect to, connect it to Krishna, and then we're actually developing spiritual activities, which helps develop spiritual consciousness. तो जो भी आपको करना है उसको कृष्ण से जोड़ते चले जाइए ऐसा करने से हम क्या करते हैं धीरे धीरे आध्यात्मिक कार्यों को विकसित करते जाते हैं जिससे आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है we have to learn from our mistakes if we don't learn we'll make the same mistakes again हमारी गलतियों से हमको सीखना है यदि हम नहीं सीखते हैं तो फिर बार-बार वही गलतियां हम yeah. करते हैं so it takes practice that's तो इसमें अभ्यास है ये और Abhyasena tukuntaya vairagya tigriyate. You know, Krishna told Arjun, just practice. Krishna and अर्जुन said, कहा you abhyas karo. And he also told him, but stop engaging in materialistic activities. लेकिन साथ में ये भी कहा कि अभ्यास करो और साथ में भौतिक कार्यों से अपने आप को दूर भी करो Because they slow down the practice. क्योंकि उससे जो अभ्यास में जो उन्नति होनी है वो उन्नति धीमे धीमे होगी But if you stay with the process, you will be, you will achieve perfection at the end. लेकिन यदि आप विधि में लगे रहेंगे तो अंत में आपको पूर्णता जरूर प्राप्त होगी If you practice remembering Krishna, then when the time of death comes, you'll be able to remember Krishna. यदि आप कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास जारी रखते हैं तो जब मृत्यु का समय आएगा तो कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे Okay. Is that all right? Practice. Don't become discouraged. Sometimes people fall down, they think, oh, I can't do it, it's too hard, let me give it up. No, just keep practicing. Krishna will help you. कई बार लोग को अभी पतन हो जाता है तो सोचते हैं छोड़ देते हैं बोले मुझसे नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं है कृष्ण आपकी मदद करेंगे आप प्रयास करते रहिए Krishna sees, oh, this person really wants me, so let me help them. कृष्ण देखते हैं अरे ये व्यक्ति वास्तव में मुझे चाहता है तो चलो मैं इसकी मदद करता हूँ When Krishna helps, then you will become successful. और जब कृष्ण मदद करेंगे तो फिर तो आप सफल हो ही जाएंगे Okay, another question over here. एक और प्रश्न हरे कृष्ण डंडोट प्रणाम my question is that concentrate on to the Krishna with mind and concentrate on to the Krishna with intelligence which is better to apply प्रश्न है कि मन के द्वारा कृष्ण पे ध्यान करना या बुद्धि के द्वारा ध्यान करना दोनों में से क्या ज्यादा अच्छा है क्या करना चाहिए Srila Jiva Goswami explains that the connection between the living entity and Krishna is on the platform of intelligence. श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि जीव और कृष्ण में जो संपर्क है ना वो बुद्धि के स्तर पे है make the intelligence strong by following the instructions of the spiritual master and scripture And then that intelligence will connect you to the Supreme Lord. अपनी बुद्धि को आप मजबूत बनाइए आध्यात्मिक गुरु और शास्त्रों के उपदेशों के द्वारा और फिर बुद्धि आपको जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जोड़ देगी You have to purify the intelligence. आपको बुद्धि को शुद्ध करना है by hearing from guru, by hearing from shastra. गुरु से श्रवण करके और शास्त्रों से श्रवण करके The mind likes to go from here everywhere, but the, the quality of the intelligence is determination and discrimination. मन जो है इधर उधर विचरण करना पसंद करता है लेकिन बुद्धि का जो योग्यता है वो है एक तो दृढ़ता और एक है विवेक So you have to use your mind, but it has to be guided by the intelligence, and the intelligence has to be guided by knowledge. तो मन का तो आप उपयोग कीजिए लेकिन बुद्धि मन को मार्गदर्शन दे और मन बुद्धियों को मार्गदर्शन देगा ज्ञान ज्ञान होना चाहिए हमको इंटेलिजेंस इज गुरु शारु एंड शास्त्र और वो जो बुद्धि है वो कहा से ज्ञान कहा से मिलेगा गुरु साधु और शास्त्र से so when intelligence is fixed then you are connected with Krishna and you don't fall down तो जब बुद्धि आपकी स्थिर हो गई तो आप कृष्ण से संपर्क आपका जुड़ जाता है और फिर आपका पतन नहीं होते हैं You can't fix the mind unless you first fix the intelligence. मन को आप केंद्रित नहीं कर पाएंगे यदि बुद्धि आपकी स्थिर नहीं है तो Mind is too wild. मन जो है बहुत जंगली है He is too independent. बहुत ही स्वतंत्र स्वभाव का है But you can't leave the mind behind. You have to guide the mind by the intelligence. लेकिन मन को छोड़ भी नहीं सकते मन को मार्गदर्शन देना है बुद्धि के माध्यम से You've seen the picture in the Bhagavad Gita. There's the chariot. भगवत गीता में आपने पिक्चर देखा है एक रथ है देखा है ना The chariot and then there's the four horses, five horses. फिर उसमें pulling the chariot. पांच घोड़े हैं जो रथ को खींच रहे हैं. And there are a driver of the chariot. और एक दिस इज एक ड्राइवर है जो रथ को चला रहा है पैसेंजर और उसमें एक यात्री बैठा हुआ है so the driver is the is the intelligence तो जो सारथी है ना रथ का वो है बुद्धि the reins there are connecting the horse is the mind और जिस लगाम से घोड़े जुड़े हुए हैं वो है मन जो सारथी के हाथ में है the horses are the five senses. और जो घोड़े हैं वो है पांच इंद्रियां The passenger is the soul. और जो यात्री बैठा है वो है आत्मा And the chariot is the body. और जो रथ है वो है शरीर So if the intelligence is driving the mind and controlling the senses, then the passenger's soul is going to his destination. तो so, जो <clears throat> बुद्धि है वो मन को नियंत्रित कर रही है यानी कि सारथी जो है लगाम को नियंत्रित कर रहा है और यात्री उसमें जा रहा है if there's no control through the mind then the senses will drag the mind everywhere यदि मन पे कोई नियंत्रण नहीं है तो इंद्रियां जो हैं मन को सभी दिशाओं में बहा ले जाएंगी make your intelligence strong इसलिए बुद्धि को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा सारथी को तभी मन को पकड़ पाएगा ठीक है Okay? Okay Thank you. There's no word for thank you. Oh yeah, yeah. Dandawats, right? Dandawats. धन्यवाद आप सभी का Hare Krishna. हरि Taylor बोल। Prabhupada ki jai. Hare Nam Sankirtan ki jai. तो हम सभी महाराज का बहुत धन्यवाद देते हैं महाराज 1971 से कृष्ण अमृत में हैं 50 वर्ष अधिक समय से 50 सालों से अधिक समय से सेवा कर रहे हैं शिल प्रभुपात के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं अमेरिका यूरोप भारत में प्रचार करते हैं विशेष रूप से महाराज जेल में प्रचार करते हैं वैसे बहुत ही जगह जेल है उसके अंदर जो जेल है पिछले तीस से भी अधिक वर्षों से वहां जाके हजारों कैदियों का इन्होंने जीवन परिवर्तन किया है उन्हें कृष्ण भक्त बनाया है उन्हें हरि नाम दिया है तो if you go to jail just call me यदि आप जेल में जाएं तो मुझे बुलाइएगा Maharaj we are in jail Maharaj so you have mercifully come here Well, you're in, you got the first class jail. There's second class jail and third <laughs> class jail also. oh. तो हम जेल में ही हैं महाराज बोल रहे हैं आप फर्स्ट क्लास जेल में हैं अभी सेकंड क्लास भी है थर्ड क्लास भी है so we are very grateful to maharaj for coming here and guiding us and with uh, inundate and intoxicating us with his wonderful kirtan so we are uh, uh, praying to the lotus feet of maharaj please bless us so that we can follow these wonderful teachings and fix our mind on krishna by chanting the holy name let us express our gratitude hare krishna hare by chanting hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram ram hare हरिनाम संकीर्तन की जय